لدينا ريز معادية يمكنني سماع ضحكاتها أتوق إلى الضحك مجدداً نشر الساتر تم نشر دوري اتلس السبايك هناك آخر لاعب باق أسقطت ثلاثة أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب في الوسط السبايك هنا تبقى عدو واحد حملت بسلام حسنا لقد حاولوا والآن صار دورنا للمحاولة تم نشر الساتر تم نشر الساتر زرعت السبايك آخر لاعب باق قتل الجميع سيج الحياة التي تمنحينها هل تساءلت من قبل عن مصدرها؟ تبقى عدو واحد الهجوم سأريكم كيف يفعلها الزعيم لما نشر الثاني سي بي تبقى عدو واحد معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم نشر الساتر ظلال متحركة سقطت ال spike. في الوسط كفى مقاومة تبقى عدو واحد السبايك هنا السبايك هنا السبايك هنا السبايك هنا ال spike هنا ال spike هنا بجدية لكن هذا الأمر ممتع للغاية أحتاج إلى دعم شكرا ظلال متحركه لما نشوف فاطر لن يموت حلفائي انتهى امر بريمستون سقطت السبايك في ايه واحد عليهم لنقم بالأمر ارتعدوا واهربوا تم نشر الساتر ظلال متحركة تبقى عدو واحد هنا تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوانٍ مستعد لبعض العروض الضوئية يا رجل؟ آخر لاعب باق حذارني الآن انتهى المزاح سأقضي عليك آخر لاعب باق آخر جولة قبل التبديل لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها منشور ساتر ظلال متحركة تبقى عدو واحد تبديل الجبهات التغلب عليه عليك وداعا رصد عدو في الوسط رصد عدو طيب، في الوسط سقطت ال spike في B. تبقى عدو واحد آخر لاعب باق بلايند بلايند حماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها لما نشر السافر عليه أشفق على إلى حان الوقت لادخار الدعم أراكم كيف يفعلها الزعيم ظلال متحردة تم نشر الزافر جداري الآن أقمت الجدار تبقى عدو واحد أعيد التلقيم انتشري يجدر بكم مجاراتي واحد نقطة الفوز تبقى عدو واحد رصد عدو في الوسط مثالي فاز المهاجمون